enemies ahead. ल गाइस सुरु गरौँ है त्यो आइएम राउट फ्यान कहाँ छ आइएम राउट फ्यान अँ ल आयो ल ल स्टार्ट है ल जाऊ कहाँ झर्ने ल ल ल राम्ररी जा है राम्ररी जा तसँग एटको स्कोप छ है दिएन दिएन मलाई दिएन ओइ ओइ सुट गर्यो मलाई मलाई सुट गर्यो मलाई सुट गर्यो ओइ ओइ ओइ हेलो अँ के गर्दैछ यार अब लास्ट बोर भइरहेको यार ए के गर्ने यार के गरेर केही युट्युबमा छ भने नेटफ्लिक्सको केही छ भने भन्न केही बिन्ज गर्ने छ भने अल्छी लागिसक्यो यार कति हेर्नु त्यही फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब पछि के गर्दैछ अल्छी लागिसक्यो यार है ए त्यही त भने आइज त पब्जी खेल्ने कि होइन ल यार ल ल राख बकवास न ल राख के छ किरा हो के छ के गर्दैछौ तिमीहरू ल तनुज पनि आए ल एलिम पनि आए ए चलिरहेछ मस्ती होइन ठिक छ हेलो ओइ आज ब्याङ्क लाग्छ कि लाग्दैन यार अनाप भइसक्यो यार हेर्नु लकडाउनले पनि कोरोनाले पनि लाग्छ अरे ल तेरि हाम्रै ब्रान्चको तालो आएको छ त्यहाँ कोरोनाको कोरोना लागेको मान्छे आयो भने के गर्ने यार कस्तो के हामीलाई चाहिँ कोरोना लाग्दैन कस्तो के त आउँछस् कि आउँदैनस् है मोज तेरो तेरो ड्युटी आज होइन ठिक छ म त जानु पऱ्यो त्यसो ल यार ल लाग्छ कि लाग्दैन ल ल ल कोभिड का अँ के गर्दैछौ चार बजी निस्क्यौँ न कहाँ त्यहीँ भोला दाइको पसलमा हो भने ए केही हुन्न क्या ए त उता पछाडिको बाटोबाट जानुपर्छ थाहा पाउँदैन ए कहाँ थाहा पाउँछ थाहा पाउँदैन जाउँ न त है चार बजे कति बज्यो अहिले तिन बज्न लागेको छ एक घन्टामा निस्क्यौँ त है ल ल ल yes sir yes yes sir no sir yes definitely this lockdown will hamper our product sir no sir you don't have to worry sir I have plan sir yes sir I will show you I will show let just one second yes sir no sir no sir no sir this will work out sir this will I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry so sorry I'm so sorry. Sir. Yes, sir. I'm so sorry, sir. Yes, sir. My brother. Sorry, sir. Sorry. Papa. So sorry, sir. Yes, sir. Sure, sir. Hello अँ ठिक छ तेरो भन लकडाउनले के गर्यो मेरो जहिले त्यस्तै हो तिमीहरू पो ब्याङ्कर स्याङ्कर के के होस् तिमीहरूको पो लकडाउन भएको मेरो त जहिले यस्तै त्यही युट्युब गाना सुनेर मस्त बसेर के गर्नु हाम्रो त्यस्तै हो <laughs> ल ल मजा गर ल लुगा पुदुलो छ त यहाँ आज त कति धेरै लुगा छ यो पनि छ यो पनि छ आमा यो पनि छ यो पनि छ कति धेरै लुगा hello guys hope you enjoy this video अनि अब लकडाउन बढिहाल्यो let's be safe and hope कि यो लकडाउन छिटो सकियोस् सबैजना कोरोनाको योबाट सबै छिटोभन्दा छिटो निस्किन सकियोस् अनि मैले यो पार्ट बनाउनु न नपरोस् होइन तर तपाईँहरू चाहिँ अहिले कुन टाइपमा पढ्नुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला अनि तपाईँ मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु अनि तपाईँलाई त्यस्तै मन परेको छ मन पऱ्यो भने भिडियो सेयर पनि गरिदिनु साथीहरूसँग अनि be safe make other safe have a good day bye